Меня зовут Екатерина. Мы сегодня делали шведский спа-уход э, в нашем новом салоне красоты Дарьи. А, скажи, пожалуйста, меня очень интересует, как ощущения у тебя после процедуры? Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я сегодня была на новой для себя процедуре, называется спа-уход. Мне процедура очень понравилась, необычные ощущения для кожи, совершенно новые, легкие, э, э, чувствуется свежесть, чистота кожи. Что же, очень приятно, конечно, это домашних условиях за своей кожей. Дома, конечно же, ухаживала за кожей, но я не знала, для того, чтобы этот уход был эффективен, нужен комплексный уход, который состоит из серии различных кремов, э, также э, скрабов э, и очищающих всяких гелей. Да, все верно, ну, молодец, ты все правильно запомнила. А, скажи, вот когда вот мы делали масочку, я заметила, ты листала каталог. Тебя что-нибудь заинтересовало? Да, меня много чего заинтересовало. На данный момент мне нужна краска поэтому я э, по вашей рекомендации куплю себе краску. Осталось подобрать только тон. Э, также посоветую всем своим знакомым, чтобы они пришли на вашу процедуру и испытали то ощущение, которое было у меня сегодня. Что ж, спасибо, конечно, большое. А, что ж, если кого-то заинтересовало, а, подписывайтесь на мой канал а, и также звоните по телефону Вуком код 44 777 69 41.